Բարև ձեզ իմ սիրելի հետևորդներ։ Բավականին ժամանակա չենք միացել ու նոր նյութեր չեմ նկարել ձեր համար։ Ես այսօր ուզում եմ ցույց տամ ձեզ արդեն ինչ կարգի են արդեն պտուղները, մոշերը զարգացել, որ դուք տեսնեք արդեն այսօր ամսի 29-ը հունիսի իմ սիրելի հետևորդներ ես համարամասը ձեզ ցույց կտամ ինչքան են զարգացել տեսեք մոտիկացնեմ Այ այսա եթե կհիշեք առաջի ծաղիկն էր, որ առաջինը ծաղկեց։ Այս պտուղը ամենաառաջի ծաղիկն է եղել։ Ասեք արդեն գույնը փոխվել է, սկսում է կարմրել։ Ու այսենց ամբողջությամբ արդեն պտղի մեջ է բավականին քանակությամբ իհարկե ես շատ գոհ եմ ու կան նաև որ ծաղիկներ կան որ նորեն բացվում, նորեն լինում ասեք այդտեղ ծաղիկներ կան որ նորեն բացվում տենց հերթով, իրանք հերթականությամբ մեկը պտուղա լինում, մեկը ծաղիկ, նորից նայեք, ստեղ հլը չի էլ բացվել, Նայեք ես ձեզ ցույց տամ մեր այս տարվա աճած ճղները հիշում եք որ երկաթով դրեցինք որ թեք աճեն տեսեք ինչքան են զարգացել իրանք ինչ հաստություն ունեն ամբողջությամբ այսենց տեսնում եք երևում է ճյուղը, երկարությունը, տեսեք արդեն ուրա հասնում։ Նայեք, սա էլ է, նոր ճուղ։ Ասեք մի քանի ամսվա մեջ, իշքան է ինքը, ինչ առագա երկարում, աճում։ Այս հենց ամբողջությամբ ինքը հտուղ ատվե։ Չգիտեմ ձեզ տեսանելի է թե ոչ, բայց աչքի տեսողությամբ շատ-շատ է։ Ես չգիտեմ կամերայով այդ ձև երևում է թե ոչ։ Եվ այսքանով մոշերով վերջացնենք։